bersama kami di Kantan News. Pak Bram, apa hasil pemeriksaan dari tersangka R dan B, anak buah Anda sejauh ini? Uh, yang pertama gini, Mbak. Kami dari manajemen Bandara Internasional kepolisian eh, informasinya sudah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Namun kami sedang menunggu laporan resminya karena kami akan melangkah kepada eh, tindakan tegas terhadap eh, keduanya. Sekarang ini saja mereka sudah kita nonaktifkan atau dirumahkan, tidak bekerja dulu seperti itu. Proses ini akan kita lanjutkan. Eh, sekali lagi kita eh, mengikuti proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepolisian. Pak Bram, kalau misalnya dari prosedur yang uh, ceritanya sudah beredar di mana-mana, uh, katanya korban uh, sendirian kemudian ditawarkan penginapan, prosedurnya seperti apa sebenarnya Pak Bram? Yang jelas prosedurnya kita siapa saja ada orang tak tolong, apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, security bandara ini harus sekali lagi membantu dan melayani dan membantu hal-hal yang keterkaitan dengan yang dibutuhkan tidak mampu dia dalam berbahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain, pasti kita juga akan meminta bantuan dari uh, instansi atau unit-unit yang akan membantu. Itu jelas ya. Kami sampaikan bahasa ini pada mereka adalah oknum karena masih banyak anggota AFSEC yang bagus dan benar dalam melaksanakan tugasnya. Ini yang kita sangat sesalkan kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya Pak Bram, berarti kalau misalnya, uh, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bisa dua uh, uh, petugas ini laki-laki pula mengantarkan korban yang perempuan hingga ke kamar hotel? Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagaimana? Apakah memang prosedurnya seperti apa sebenarnya Pak Abram? Apakah kalau misalnya penumpang perempuan ditangani oleh petugas perempuan kan pasti sebenarnya ada perbedaan seperti itu kan? Ya, uh, yang jelas begini Pak, uh, banyak sekali informasi yang masuk ke dalam apakah itu memang uh, wanita korban tadi memang baru datang dari Hong Kong karena informasi yang ada muncul juga itu kok turun menggunakan taksi ya dari kota ada informasi lagi lari dari sebuah tempat ya hiburan malam ini semua kita kembangkan dan kita serahkan pada pihak kepolisian dengan sarana CCTV yang kami miliki untuk sekali lagi ditindaklanjuti jadi e, masyarakat tidak perlu e, takut datang kepada Soekarno Hatta kami punya 860 CCTV yang akan mengcover semua keamanan di sini. Termasuk ke kejadian seperti ini kita akan melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi sehingga proses sampai lari ke hotel tadi seperti itu. Yang jelas kita tidak mentolerir hal-hal seperti itu, Mbak. Jadi bahwa uh, eh, CCTV juga semua akan dibuka untuk melihat uh, pergerakan tiga orang ini, begitu Pak? Betul Mbak. Jadi dari awal datang, apa betul mereka menolong, membantu, apakah betul penumpang tadi memang baru datang dari Hong Kong, apakah datang dari kota menggunakan taksi, semua ini data-data ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi mari sama-sama kita hormati hukum yang sedang dilaksanakan oleh penyidikan dari pihak kepolisian Resort Bandara. Pak Bram, apakah sudah ada pemeriksaan internal sebenarnya terhadap dua orang ini? Nah, sekarang sudah masuk dalam ranah hukum, disidik oleh pihak kepolisian. Jadi kita menghormati eh, langkah-langkah uh, langkah -langkah kepolisian setelah nanti dapat laporan resmi bahwa berdua ini memang tersangka, pasti akan ada langkah tegas dari manajemen Bandar Soekarno Hatta dan PT Angkasa Pura Persero. Kita tidak mentolerir hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang mencoreng uh, wajah dari Bandar Angkasa uh, Soekarno Hatta, Mbak. Seberapa mengganggunya insiden ini untuk Anda, Pak Bram? Uh, hal seperti ini jelas pasti kan banyak sekali uh, informasi dari teman-teman uh, pers ya menanyakan laut tadi saat kita sedang betul-betul disibukkan konsentrasi uh, menangani arus Natal tahun baru, tapi sekali lagi tetap kita mengedepankan masalah pelayanan terhadap uh, masyarakat. Hal-hal segera kita atasi bersama. R dan B tidak ditahan, apakah ada jaminan dari uh, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta mereka tidak melarikan diri? Seperti itu, Mbak. Jadi tahap-tahap tadi oleh pihak kepolisian sudah sudah kita mengikuti prosedur yang ada, ditahan di rumah, tidak di namanya pekerjakan istilahnya dinonaktifkan semua proses tadi tetap kita ikuti ya pastinya ada pengawasan dari rekan-rekan security sendiri kita tidak ingin uh, ada hal-hal yang tidak bagus ke depannya semua harus patuh uh, terhadap uh, eh, tentuan hukum yang sedang dijalankan oleh masyarakat. baik Pak Bram nanti kami akan kembali kepada Anda seperti apa sebenarnya reward and punishment yang uh, sistem yang berlaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta apalagi jika terjadi peristiwa seperti ini tetap bersama kami pemirsa